انه آه، آه، الموز والعسل والياسمين ده تركي الثانية دي الزوجة الثانية دي الزوجة الثانية مش الزوجة الأولى يعني ما مع آه، بتقول لي كانت شغالة مش عارف إيه؟ عاملة بيديكير اه في في أنقرة اه وتعرف عليها إزاي؟ ده البركة بقى في اللي جوزوها له مين جوزها له؟ انت واخد بالك؟ مين جوزها لك؟ ايه؟ مين جوزها لك؟ المهم لا مش مش عايز يعني ايه؟ طيب بس إيه، وانت لو تعرف قلت حبيبي وانا بليلك قلبي